Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов Grand Star True. Сегодня мы рассмотрим не карнавальные костюмы, а рассмотрим хороводные платочки. Они подходят как для детей, так и для взрослых. Вот так вот они у нас в запечатанном виде выглядят. В упаковочке аккуратно сложенные. Разного цвета у нас бывают. Сейчас мы раскроем и покажем такие атласные платочки красные, синие, зеленые и желтые. Сейчас мы достанем и посмотрим, как выглядят платочки. Вот можете посмотреть. Вот такой вот красивый платок у нас ярко-красного цвета. По краям у нас белые кружева. Можете посмотреть, все аккуратненько прошито, все прострочено. Очень удобно. И на кончике у нас такая петелька. То есть его вот одеваете на пальчик и танцуете. Это заказывают как для детских коллективов, так и для взрослых в танцевальные группы. К народным костюмчикам для детей и для взрослых заказывают. Вот можете посмотреть, вот так вот выглядит красный платочек. Сейчас я вам распечатаю, покажу синий. Все платочки яркие, все переливается и блестит яркий атлас, они довольно плотные такие, а внутри, э, ну, э, с внутренней стороны это выглядит вот так. Также вы можете видеть, что здесь все аккуратненько прострочено. Платочки издалека смотрятся очень красиво. Все блестит. Вот такой вот синего цвета платок. Далее у нас салатового цвета платочек имеется. Цвет, э, э, могу вам сказать сразу, может немножко меняться оттенок, когда разные партии у нас. То есть может быть либо посветлее, либо потемнее, либо поярче, либо наоборот чуть тускнее. Поэтому э, то, что вы сейчас видите на видео, может немножечко отличаться от того, что придет вам. Ну или не отличаться. Вот так вот выглядит зеленый платочек. Также все с кружевами, с петелькой. Вот так вот выглядит салатового цвета платок. И у нас еще остался желтый. Желтого цвета платочек. Посмотрите, такой вот яркий. Все аккуратно сложено. У нас также по краям у нас идет а, белая окантовочка. Также у нас петелька. И вот, если даже все взять в руку, они все очень красиво сочетаются друг с другом. Все цвета яркие и красивые. Вот вы можете посмотреть как выглядят все платочки вместе. Так вот выглядят платочки. Очень красивые цвета. Если вам понравились данные платочки, вы можете заказать их на сайте grandstart.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.